today's breakfast. Yeah. Hmm, air dia tak bagi. Dia akan bagi uh, 1.5 liter. Tergantung nanti. Untuk satu hari ya. Lah. Okay lah kan?